on va s'amuser à simplifier des fractions. Par exemple, 25 sur 125. Une façon, c'est de factoriser. 25 est 5 fois 5, et 125, c'est 5 fois 5 fois 5. Donc, on simplifie par 5, et encore une fois par 5. Évidemment, ça veut dire qu'on divise par 5 en haut et en bas. Quand on divise par 5, ça donne 1. Donc, la fraction qu'on obtient, c'est 1 sur 5. Fraction irréductible. Une autre méthode, c'est de simplifier petit à petit. Par exemple, 456 sur 2016, l'année de fabrication de ce manuel, est égale. Je constate que les deux derniers chiffres, ça forme un nombre qui est divisible par 4. Donc, je divise chacun par 4. Chaque nombre est divisible par 4. 456 égale 4 fois 114. On trouve 114 à la calculette en divisant 456 par 4. Et ici, pareil, 4 fois 504. Je simplifie par 4. De nouveau, ces deux nombres sont pairs, à propos du dernier chiffre. Donc, 114 égale 2 fois 57, et 504 est 2 fois 252. Je simplifie encore par 2. Ces deux nombres sont multiples de 3, parce que la somme des chiffres est dans la table de 3. Du coup, 57 égale 3 fois 19, et 252 est 3 fois 84. Simplifié par 3, égale 19 sur 84. 19 est nombre premier, et 84 ne se divise pas par 19, évidemment. Du coup, ce résultat, c'est une fraction irréductible. des irréductibles plus irrésistibles, plus intéressants. Je vais factoriser 2268. Il est divisible par 2. 2268 divisé par 2, ça fait 1134. De nouveau par 2, ça fait 567. Fini de diviser par 2, je divise par 3. Parce que 5 plus 6 plus 7, c'est dans la table de 3. Divisé par 3, ça fait 189. De nouveau divisible par 3, ça fait 63. De nouveau par 3, ça fait 21. De nouveau par 3, ça fait 7. C'est divisé par 7, 1. Et ici, j'ai tous les facteurs du 2268. 2268 égale 2 fois 2 fois 3 fois 3 fois 3 fois 3 fois 3 fois 7. Et ici, 148, la même chose, je vous laisse admirer en mettant ça en pause. 648 égale 2 fois 2 x 2 x 3 fois 3 fois 3 fois 3. Bien sûr, je l'écris avec des puissances, mais soyons simples. Je simplifie par 2, par 2, par 3, par 3, par 3. Il reste 7 sur 2, fraction irréductible. Ou bien, je peux simplifier comme ça. Petit b, 90 sur 630. Je constate que tous les deux se divisent par 10. Donc 90 égale 9 fois 10. 630 égale 63 fois 10.

Je simplifie par 9. 81, c'est 9 fois 9. Et 63, c'est 9 fois 7. Je simplifie par 9. Et on obtient irréductible 9 sur 7. Et le dernier, 5400 sur 1440. Je simplifie par 10, qu'on vous constater. Puis 540, c'est 4 fois 135. Et 144 est 4 fois 36, parce que le nombre formé par les deux derniers chiffres, c'est un multiple de 4. Et de nouveau 135 et 36 sont dans la table de 9. Donc 135 égale 9 à 15 et l'autre c'est 9 à 4. Simplifié, 15 sur 4. Voilà des irréductibles irrésistibles.